Hola y bien. Hola y bienvenidos. Estoy aquí, estoy aquí recorriendo el parque japonés. Ubicado cerca del metro general. Come Tamam, Türk var. el teléfono y ya juego. Ay, chico arbolote. rescate. que conoce el nuevo de la Ciudad de México. Wow. on